أحب السوبر ماركت كلما كان أكبر كلما كان أجمل لأنه يشعرني أن الحياة سهلة وجميلة وأن الحصول على الأشياء سهل